Kumusta mga mandirigma? So, today, ang topic natin about PUBG. Kung bago ka lang sa larong to, uh, ito na yung best na training or basic na pwede mong uh, tingnan para makapaglaro. To start with, meron ka makikitang classic sa left side and then may makikita kang target dyan. So, click mo lang yon para ma tayo dun sa training ground. Ayun, so ang lagi nating tatandaan sa PUBG na to, yun yung natutunan ko ng kakalaro din ng mga ilang araw is dapat Unang-una yung sa barrel, consider natin yung uh, assault rifle and uh, sniping rifle. Advantage yun. So, kuha tayo ng isang assault rifle. And then, kuha tayo ng pwedeng pang sniping na rifle. Next is helmet, headgear. Ang best headgear, mayroong tatlong level yan, 1, 2, 3. So of course, level 3 ang pinakamaganda. Same with best. Uh, ah, meron tatlong level yan, 1, 2, 3. Kunin natin yung level 3 na best. And then, backpack. 1, 2, 3 din siya. Kunin natin yung level 3. Kuha rin tayo ng pan. Actually, nakakatawa to kasi pan, di ba? Pero sabi nga nila, it blocks bullet pagka binabaril ka, especially pag nasa likod. Makakatulong yan, although nakakatawa kasi may kawali tayo sa likod. And then kuha tayo ng medkit. So, syringe, uh, energy drink, yan. Mamaya tuturo ko kung paano ginagamit tong mga to. Okay. Kuha tayo ng next stop mga accessories ng barrel natin. Okay. Uh, ito yung magbibigay ng best performance sa baril natin during the actual uh, encounter sa game. Mga suppressor, class hider, para rin tayo makita ng kalaban. Yan. So, ito is mobile nga pala. Mobile yung gamit ko. Okay. Marami kasing klase ng PUBG. So, tayo is mobile lang yung afford natin. So, this tutorial is for mobile. And then, next stop is, you need to get armor. Um, bala. Bala pala, bala. So, kuha lang tayo ng mga bala. I-maximize lang natin kung ano pwedeng ibigay. Yan, maximize. 180, enough na yan. And let's get yung scope. Kuha tayo ng red dot para makita natin yung difference ng bawat isa. 2 times, 6 times, 4 times. Okay, let's get it lahat para masaya. Okay, let's, let's start. Unahin natin yung uh, sniping rifle. Mm-hmm. Lagyan natin ng 8 times scope. Ano ba tayo? Naka 8 times na pala tayo, sorry. Okay. Headshot. body shot. Pwede tayong dumapa kung gusto mo. Yan yung uh, condition pag nakadapa. And then... Hindi kita. Tayo tayo ng konti. Pwede tayong mag-lean kaliwa kanan kung gusto mo. Ayan. So, depende sa sitwasyon. Okay. Okay, next stop is assault rifle naman tayo. Uh, actually, yung recoil nito minsan, kailangan natin yan, medyo ano yung recoil nyo kasi. Kailangan masanay tayo sa recoil. Don't forget to reload. Okay. Maganda tong assault rifle na to. Kasi pang sa mga close encounter. Pag malapitan talagang effective siya. Pwede kang bumaril habang tumatakbo actually. Kaya lang yung controls nga. Yan. Don't forget to reload. Dahil kung sinasabi, reload, reload, reload. Okay, that's it. So, pag tumatakbo tayo, dapat, yan. Kung gusto mong mas maging mabilis, ilagay mo muna sa sa likod mo yung mga barel. Uh, sa bilis yan. Kung para pagka um, may, ano. So, next stop is grenade. Kuha tayo ng maraming grenade. <laughs> Isa lang binigay. Dalawa. Isa pa. Man, come on, man. Okay, that's enough. Tatlo para I love you. Smoke grenade. Smoke grenade, molotov. Yan. So, paano siya gamitin? Okay, first, yung molotov kasi, ginagamit siya kung pwede mong paapuyin. Ah, uh, yan. Sorry. Inom muna tayo ng medkit. So, since napindot ko na to. So, yung medkit nga pala, just in case may tama ka, ibuboost niya yung energy mo. Ayun yung ano nung medkit. So, normally, ginagawa ng ibang player, minamaximize nila yan. Uh, hindi medkit ang tawag yan. Uh, ah, energy drink, yan, painkillers yung inano niya, painkillers. So, mamaya gagamitin natin yun yung uh, syringe and then energy drink. Ayan na natin, i-demo. So, let's try yung ano, grenade. So yung grenade pag clinic mo na siya, meron kang option high toss and uh, low toss. So normally ginagamit madalas yung high kasi pag malayo yung kalaban. So click mo lang yung icon na grenade and then makikita ka naka-red diyan na curve. Make sure na yun, yun yung tamang uh, bato para wala nang time si kalaban na ano, umalis. Pagka maaga kasi yung bato natin, for example, ayan. Eh. Ayan. Nandun na siya sa baba, may, may time pa na gumalaw yung kalaban. So, ang tagal. So, best thing to do is uh, mga 4 seconds na lang. Tsaka mo iba to. Makikita mo yung sa, sa ta- taas, may nagka-count dyan. So, 3, 2, 1. So, yun yung best. Yung smoke naman, ginagamit to for, ano, just in case gusto mong tumawid o nang para hindi ka makita yan uh, same same concept lang naman to para kung gusto mong pumunta doon sa isang lugar or meron kang tutulungan na na kaibigan para i-recover yan so yun yun yung silbi ng smoke okay okay and then yung sa molotov naman ito is apoy uh, para paapuyin yung Ayan. Okay, so yun yun. Okay, next stop is uh, sasakyan. Try nating mag-drive ng iba-ibang klaseng sasakyan. Uh, may pinasabog ng isa. May galit yata dito. Pwede mo kasing pasabugin yan eh, yung gusto mo. So, merong motor, pero I preferred yung ano, wow pinasabog yung Ayan, eh, pwede pang gamitin. Wala umuusok. So, yan. So, punta tayo dito sa all-terrain na vehicle. So, eh, ito, isa to sa pinakamaganda kasi lalo pag sa bundok yung setup. Yan. So, may speed boost naman dyan kung gusto mong i-boost yan. Yan, kahit anong terrain pwede siya. Okay. Ayan yung kagandahan nito. Ang problema nga lang, open yung katawan mo. So, break. Break muna bago exit. Make sure na gagawin mo. Kasi kung hindi mo gagawin yon madadamage yung katawan mo. Pag bigla ka na lang mag-exit na tumatakbo yung sasakyan. Ito ang sa pinakamaganda yung jeep na to kasi covered yung buong katawan mo. Pag uh, ah, travel ka, pag pupunta ka sa isang lugar, ganyan yung kagandaan nito Nako, may tama yata yung jeep natin. Exit muna tayo. Loko ah. May nanira na mga gamit. Eto na lang, pick up na lang. Okay. Yung music na naririnig nyo nga pala. Wala, ano rin. Palyado rin tong jeep natin. Mukhang mukhang may problema din pare pa dadalhin to sa tire muna <laughs> exit na lang muna tayo dun tayo sa speedboat kung meron man sana hindi sinira okay so pwede tayong mag bumaril baril pag may kalaban try natin to yan just for fun okay merong speedboat pare buti nilang hindi pinasabog magagamit natin for tutorial. Yan. Yun. Okay, drive natin, speedboat. Ayan, okay, at least na-try natin. Let's try natin isampa. <laughs> Sasampa to. So again, bas, what I've said, bago bumaba, uh, break, and then exit. So ayan, madadamage yung ano nyo. So I think that's all. Oh, isa pa pala. Pabang tumatakbo ko nga pala kayo. Uh, pwede nyo gamitin yung icon na mata para lumingon-lingon sa likod, kaliwa, kanan habang tumatakbo kayo kung mayroong sumusunod sa inyo. So, ma, ano siya, malaking tulong siya. Yan, sa hanapin nyo lang yung icon na mata na yan. Sa monitor ko ngayon, sa PS, uh, ah, nandito siya sa upper, upper right. Yan, galaw-galaw mo lang yan. Malaking bagay siya. Habang tumatakbo ka, pwede mo siyang ilingon. So, yun, and then jump normally yung iba pag binabaril ay eh, nagja-jump para hindi sakto okay I think that's all so yung mga basic na pwede nating matutunan So, next is punta na tayo sa laro. So, yun yung magiging next video natin mga bro. Okay, that's all. Labi na tayo. Thank you sa panonood.